Sí? Veieu correctament? Doncs el que us deia, en primer lloc el que volia fer és, és eh, disculpar la Montse Nozal que per un problema d'última hora no podrà ser aquí i disculpar-me a mi mateixa perquè us donaré la part que ella havia preparat per vosaltres i en principi intentaré fer el, el millor que pugui la seva part, però si teniu dubtes, com us ha dit el Guillermo, eh, si hi hagués algun dubte que no poguéssim resoldre, doncs l'apuntaríem i, i l'intentaríem resoldre més endavant. La, part que, la primera part d'aquesta presentació eh, consta d'una mica explicar-vos quin quins han estat els canvis del nou calendari que es va implicar aquest 2016 i després passarem a la segona part que és més eh, formació directa sobre la utilització i funcionament del mòdul de vacunes de CAP. El que us volíem presentar una mica és aquesta diapositiva en la qual veieu eh, l'evolució dels calendaris. I us l'hem posat precisament perquè veieu que els calendaris vacunals no són estàtics i es van movent eh, i els anem actualitzant amb les noves eh, recomanacions i amb les noves vacunes que, que van apareguent en el mercat. Hem tingut 13 calendaris des del 80 fins al 2014 i hem passat de 7 malalties cobertes a 13 al 2014 més dues. Aquest és el darrer calendari, el que teníem fins al juliol, eh, que ja el teníeu molt, molt introduït i sabíeu com anava, i el nou calendari que us presentem avui, que ja heu vist i ja heu anat aplicant al llarg d'aquests dies, és el que us presentem aquí, que té canvis importants en referència a pautes i noves vacunes introduïdes. En primer lloc, i el canvi, un dels canvis més rellevants que hem tingut ha estat el canvi de pauta de la vacuna hexavalent. Hem passat d'una pauta de 3 més 1 a una pauta de 2 més 1, administrada als 2, 4 i 11 mesos. Eh, després, el que ja coneixeu tots vosaltres, s'ha introduït una vacuna molt demandada i que teníem en projecte d'introduir en el calendari vacunal, que és la vacuna enfront de la, pneumonia conjugada. Eh, tenim en calendari l'antinemocòxica conjugada i com a vacuna que tenim distribuïda actualment és la vacuna 13 valent, que ja tots coneixeu. El següent canvi rellevant és la introducció de la vacuna contra la varicela en edat infantil, és a dir, als 15, i als 3, els 15 mesos perdó, i als 3 anys, vosaltres sabeu que sí que estava en calendari, però estava en calendari d'una forma una mica diferent. Estava als 11 anys per a aquells infants que no haguessin passat la malaltia ni haguessin estat vacunats. Ara l'hem introduït en edat infantil. Després heu vist que hi ha hagut una adaptació de les dates d'administració de, la, de la vacuna antimeningocòxica conjugada i de l'hepatitis A, ja us explicarem quin ha estat el motiu principal per fer això. Després, eh, si us fixeu al nostre calendari, una cosa que ens agrada ressaltar molt és que no és un calendari de vacunacions infantils, sinó que és un calendari de vacunacions sistemàtiques per totes les edats, i això inclou l'edat adulta. Si us fixeu, consten les dosis administrar a l'edat adulta de les vacunes TD i antigripal, i en, aquest, i, en, i en aquest sentit el que heu vist és que hi ha, una, hi ha hagut un retard de l'administració de la vacuna antinamocòxica 23 valent. Hem passat a administrar la als 60 anys al 66, ai, al 65, perdó. I per últim, el que veieu és que en el calendari, a partir d'ara, consta la vacuna DTPA de, de, de càrrega diferent a la que utilitzem fins ara i la polioinjectable. injectable. Això és degut al canvi de pauta de 3 més 1 a 2 més 1, en aquest sentit ens feia falta una dosi més de polio que havíem de posar i, i es posarà als 6 anys i aquest canvi, com ja veurem més endavant, s'administrarà als nens que hagin entrat amb la pauta nova. És a dir, els canvis són prospectius, no retrospectius, és a dir, als nens que portin una pauta antiga se'ls hi continuarà administrant la vacuna de TPA com fins ara. Eh, aquest és el resum que teniu una mica del que us ha anat explicant perquè es vegi més clar. En principi veieu que la pauta de vacuna exavalent passa a 2 més 1, abans fèiem un 3 més 1, i si us en recordeu, a la darrera dosi era una vacuna pentavalent, ara ja només utilitzarem exavalent. Introduem la pneumocòxica als 2, 4 i 11 mesos i coincideix exactament amb la pauta d'exavalent, Després hem introduït la vacuna de la varicela als 15 mesos i als 3 anys, la meningitis C conjugada als 4 mesos, 12 mesos i 11-12 anys, i això també ha produït un canvi en el producte que utilitzem. Abans utilitzàvem un altre producte que no permetia fer aquesta pauta i ara utilitzem una un producte, una marca comercial que sí que permet fer aquesta pauta segons fitxa tècnica. I per últim, la modificació de la vacuna de l'hepatitis A, la dels 6 anys no s'ha tocat, però la dels 15 mesos sí. Com us he dit abans, aquests canvis no són eh, retrospectius, a excepció de els nascuts abans de l'1 de gener de 2016, ja que hauran rebut 3 dosis de vacuna hexavalent i es continuarà recomanant la vacuna pentavalent als 18 mesos, els infants amb pauta de 3 hexavalents més una pentavalent que rebran sobretot la vacuna DTPA, no hem d'oblidar que la vacuna DTPA i la polio només serà per aquells nens que portin eh, la pauta nova, i llavors el que hi ha és una sèrie d'adaptacions i de pautes en els menors de 12 mesos amb vacuna de la pneumocòxica. Quina és la justificació una mica per haver canviat la pauta d'exavalent? Doncs en principi, per tranquil·litat de tots, vull dir, no, no és que això hagi estat una idea que, hagi, que, que hagi passat només aquí, sinó que aquesta pauta ja s'utilitza o pautes similars en, en altres països i l'experiència amb Infantrix exa i els assajos amb una vacuna que es diu Vaxelis, que de moment aquí no la tenim però està en altres països, mostren que la protecció amb aquesta pauta respecte a la pauta antiga dona molt bona resposta, una resposta molt similar i una protecció superior al 96% per a tots els antígens després de la tercera dosi, la dosi dels 11 mesos. I llavors això també ha estat produït per una manca de disponibilitat, com vosaltres tots sabeu i segurament sortirà després a les preguntes, la disponibilitat de vacunes amb el component de la tosferina, això ha produït que aquesta pauta s'hagi accelerat la seva implantació per un tema de priorització, és a dir, les dosis i que tenen els laboratoris actualment de vacuna de tosferina l'estan dedicant principalment a fabricar vacunes que s'administren en els primers mesos de la infància. Aquest seria una mica el per què de per què hi ha vacunes d'hexavalent i sí que hi ha manca de vacuna de DTPA. Tot això aquí teniu la referència bibliogràfica per si a algú més li interessa quines són les altres motivacions, però bàsicament el resum seria aquest, del canvi de pauta d'exavalent. Respecte a la vacuna de l'antineumocòxica conjugada, eh, aquí teniu una mica el resum del que s'ha de fer amb aquells nens que porten dosis o que no porten dosis. Això sí que ha generat molta controvèrsia i genera forces dubtes perquè la realitat és que us trobeu vosaltres a la vostra vida diària nens que porten dosis administrades prèviament, que no en porten, que tenen dosis perquè se les han posat ells per compte propi o perquè són de factor de risc. Aquí no explicarem cas a cas, però sí eh, dos coses molt diferenciades. Un serien els nens menors de 6 mesos sense dosis prèvies i l'altre cas serien els infants menors de 6 mesos amb dosis prèvies. Eh, en aquest cas, en el cas de que no portin dosis prèvies, s'han d'administrar dues dosis separades dos mesos i la tercera a partir dels 11 mesos, separada almenys dos mesos de la segona dosi. Aquesta seria una, una mica el resum de la pauta a utilitzar en aquest cas. En el segon cas, amb dosis prèvies, doncs ens podem trobar infinitat de possibilitats, però bàsicament és el que ens ha de quedar molt clar és l'actuació en els nens o que portin una dosi, o que portin dues, o que en portin tres. En el cas que portin una dosi, la segona haurà de ser separada dos mesos de la primera i una tercera a partir dels 11 mesos, separada dos mesos de la segona. És una mica enrebaçat, no ens extendrem gaire en aquest tema, perquè ho teniu i crec que podreu visualitzar això i a part també teniu tota l'explicació en un document editat pel Departament de Salut i si voleu us el podeu llegir després si voleu fem preguntes. Si tenen dues dosis, la tercera haurà de ser als 11 mesos i sempre i quan estigui separada almenys dos mesos de l'anterior. I en el cas de que ens trobem nens amb tres dosis, la quarta dosi serà a partir dels 11 mesos, amb dos mesos d'interval respecte a l'anterior. Què més ens podem trobar? Entre els 6 i els 11 mesos sense dosis prèvies. En aquest cas, l'actuació seria una dosi el més aviat possible i una segona dosi a partir dels 12 mesos amb un interval mínim de 2 mesos. El següent cas seria el mateix període d'edat però amb una dosi administrada. En aquest cas, posaríem una segona dosi a partir dels 12 mesos amb un interval mínim de 2 mesos. Si us fixeu, sempre l'interval mínim són 2 mesos i els infants de menys d'un any en el moment del canvi de calendari, els nascuts a partir d'agost del 2015 aproximadament, també se'ls han d'aplicar aquestes pautes. És a dir, tots aquests nens majors d'un any en el moment d'aplicació del nou calendari, del juliol d'aquest 2016, en principi no entrarien dintre del nou calendari. I els infants amb una dosi després de complir l'any d'edat ja es consideren correctament vacunats. El següent cas seria la vacuna de la varicela, que s'administra segons calendari als 15 mesos i als 3 anys. En aquest cas, als infants menors de 15 mesos se'ls ha d'administrar una dosi als 15 mesos quan toqui i la segona dosi s'haurà d'administrar als 3 anys. Aquells infants que estiguin entre l'edat de 15 mesos i 3 anys se'ls hi haurà d'administrar una dosi als 3 anys i la segona dosi la passarem a aplicar a les escoles com estem fent fins ara als 11 anys. I als majors de 3 anys la, la pauta a seguir és que se li administraran les dues dosis quan arribin a l'escola als 11 anys. A la vacunació a les escoles es mantindrà, com van fer amb l'hepatitis B, fins que tots els nens que han quedat entremig arribin a l'edat de vacunació escolar. Llavors, si us heu fixat, el que hi ha hagut han estat una adaptació petita de les edats d'administració de la meningitis C conjugada i la hepatitis A. Això és degut a que s'ha prioritzat la vacunació de meningitis C als 12 mesos i s'ha passat la vacuna de l'hepatitis A als 15 mesos. Eh, L'explicació és bastant senzilla i és que el que es té en compte aquí és la situació epidemiològica. Com heu vist, hem passat d'administrar dues dosis eh, abans de l'any de vida de meningitis C conjugada i ara n'administrem únicament una i llavors eh, per això s'ha decidit una mica fer aquest canvi per prioritzar una mica l'administració de meningitis C conjugada i passar la vacuna de l'hepatitis A als 15 mesos. Com us he dit, tota aquesta informació i tot el per què de l'actualització d'aquest calendari, que no ha estat una actualització només a Catalunya, sinó que ha estat una actualització a nivell global, d'aplicació a tot, a tot el territori espanyol, ho teniu en una publicació que va fer el Ministeri de Sanitat, que és un document editat per la ponència del programa i registre de vacunacions del Ministeri, en el qual participem totes les comunitats autònomes, tots els tècnics de les comunitats autònomes, i el teniu disponible en aquesta pàgina web, a la pàgina web del Ministeri, a un apartat específic que hi ha de documentació i de vacunes. Recordar-vos també en eh, la situació en la que estem de priorització de les dosis que teniu actualment de DTPA únicament per a dones embarassades. Sobretot hem d'aconseguir, eh, tenim cobertures molt elevades, mm, vull dir, l'objectiu que ens havíem marcat era del 50% i actualment el 2015 tenim una cobertura del 72%, per nosaltres eh, és, considerem que és un, un gran, un, un gran fet que hi hagi aquesta cobertura, però ens agradaria que aquesta cobertura fos bastant més elevada. Ara passaré a explicar-vos explicar una mica el que teníem preparat del mòdul de vacunes d'ECAP e i primer de tot us explicarem com funciona una mica el mòdul de vacunes ECAP. Creiem que això pot servir per millorar una mica els dubtes que vosaltres teniu enfront al funcionament i al càlcul de les dosis proposades i dels calendaris que us proposa CAP. En primer lloc, mm, explicar-vos que el nou mòdul calcula en funció de l'edat, del sexe, dels problemes de salut i dels tractaments dels pacients. És a dir, abans vosaltres teníeu un mòdul que l'únic que tenia interiorment eren pautes. Ara funciona amb algoritmes i aquests algoritmes es van actualitzant i van saltant d'una dosi a l'altra en funció d'aquests factors. Explicar-vos que no tots els problemes de salut es poden tenir en compte, únicament aquells que siguin codificables al CIM-10. És a dir, s'ha de tenir molt en compte que no tots els factors de risc que pugui tenir un usuari, un pacient, eh, els tindrà en compte el mòdul de vacunes de CAP per fer les propostes de vacunes. I, a més a més, no tots els tractaments els té en compte tampoc l'ECAP, únicament eh, els té en compte els que estan en el pla terapèutic de CAP, vale? i principalment eh, si al pacient li donen tractament o a farmàcia hospitalera o ha rebut una transfusió d'hemoderivats o una immunoglobulina, ho hem d'esbrinar per l'anamnesi i el professional ha de prendre les decisions pertinents, però no tots els medicaments ni els tractaments que aquell usuari tingui, a, eh, tingui registrats o hagi pres els podrà tenir en compte. Únicament, ja us dic, els immunosupressors que estan en el pla terapèutic. Com construeix els algoritmes de càlcul ECAP? En primer de tot, eh, el que volem que quedi molt clar és que el professional és qui té el coneixement. És a dir, l'eina fa propostes, però nosaltres som els que hem de prendre la decisió final de la proposta que ens ha d'acceptar o no la proposta en funció del que nosaltres i dels nostres coneixements i de l'usuari que tenim al davant. Això no deixa de ser una eina informàtica, però en cap cas pensa ni té en compte altres criteris que pugui tenir el professional. Això primer de tot. Després, eh, comentar-vos que els algoritmes estan basats sempre en algun criteri que no es compleix. És a dir, nosaltres tenim una proposta de calendari i en funció de si seguim o no la proposta de calendari, el programa vale, us farà les propostes dels algoritmes. Què vol dir això? Això de que si el pacient no compleix calendari és quan passa internament a recalcular-se i a dirigir les pautes cap a pautes accelerades. Si el professional no compleix l'interval d'administració que té l'eina, què és el que pot passar? Doncs, en primer lloc, que es produeixi un càlcul erroni, és a dir, que, que no pugui calcular correctament, i després el que passa és que vosaltres, no sé si us ha passat alguna vegada, però veureu un missatge en el qual diu, us diu que el programa deixa de calcular. Per què? Perquè dintre dels seus algoritmes, les pautes que s'han seguit en aquell usuari no segueixen cap ordre estipulat ni cap criteri tècnic. Llavors, en aquest cas, és el professional el que ha de construir les següents propostes. Com podem tenir la informació si veiem que el calendari no està fent la proposta que nosaltres esperem? En aquest cas, el que hem de fer és que ens hem d'apropar als topets blaus, que tots coneixeu, de les vacunes que s'han administrat, i quan vosaltres us acosteu en aquest topet blau, l'eina us donarà la informació, en aquest cas si és una pauta arbitrària, que vol dir que l'eina no fa el càlcul, és a dir, que, que qualsevol, les pautes que s'han seguit no entren dintre de cap calaix que pugui tenir el programa per fer càlculs, i és el professional el que ha de fer les propostes i la resta de pautes són per intervals de sistemàtica o accelerada, el que us hem comentat abans. Quan un calendari es segueix i es respecten els intervals i les propostes quan fa el programa, us dirà que és una vacuna sistemàtica. En qualsevol dels altres casos, és a dir, que ha passat més temps entre una dosi i l'altra del que havia de passar, o s'han seguit els intervals manament, llavors el càlcul intern us passarà una pauta accelerada. Com podem solucionar quan ens trobem pautes d'aquest estil? Tot això s'ha de tenir en compte que el que farà és eh, proporcionar-vos propostes que no s'adequin moltes vegades al que vosaltres esteu esperant és a dir, vosaltres espereu que us faci una proposta de les següents dosis, però el que us proposa eh, normalment no correspon al que vosaltres creieu. En aquest cas, si és un error de registre, la forma de solucionar-ho és esborrar i tornar a entrar a les vacunes. I si és una proposta del professional, el que ha de fer el professional és assumir aquella pauta i proposar les següents dosis. És a dir, en aquest cas, el professional sanitari és el que es responsabilitza de la pauta que està seguint aquell usuari. El que, ens ha quedat, el que ens ha de quedar molt clar, veient una mica el funcionament del programa, és que, primer de tot, és molt important respectar els intervals mínims. Per què? Perquè quan nosaltres no respectem els intervals mínims és quan el programa internament detecta que hi ha alguna cosa que no s'ha fet bé, i pot ser que és quan us salti en pautes arbitràries, etc etc. I els algoritmes envien a pautes accelerades, és a dir, jo tinc el calendari sistemàtic, repeteixo, i quan passo a no seguir-lo, el que fa el programa és passar-te una pauta accelerada. Per això, moltes vegades, les propostes que us fa, tornem enrere, és que no s'adecuin al que vosaltres espereu. Per què? Perquè perquè passa de respectar uns intervals de calendari a respectar uns intervals de calendari accelerat i a respectar els intervals mínims entre les vacunes. Això és el que té el programa internament. Us hem portat alguns exemples perquè veieu una mica els errors que, que s'estan trobant des d'ECAP, de preguntes que sorgeixen, i en aquest cas eh, es veu una mica petitet perquè el sistema no permet fer més gran les pantalles, però si us fixeu, aquest és un pacient nascut al febrer del 2015, Segons això, porta quatre dosis administrades de vacuna hexavalent, DTP Hemophilus polio, no sé si ho veieu, porta, perdó, tres dosis d'hexavalent i una quarta dosis de pentavalent, i si us fixeu, a baix, a les següents vacunacions, no us proposa absolutament cap dosi de DTP. Si us fixeu, en aquest cas, si analitzem el que ha passat aquí, és que el professional, si us fixeu en la data d'administració de les vacunes, és que té registrades dues vacunes al mateix dia. Sí? Ho veieu? Una d'elles és una pauta arbitrària de polio, i l'altra és una pauta accelerada. Us fixeu? Per aquest motiu, el sistema internament és incapaç de recalcular quines seran les properes dosis de DTP. Per aquest motiu, no us fa cap proposta. Per això, sempre que us trobeu amb pautes o propostes que vosaltres creieu que no s'adequen, el que heu de fer primer és anar als topets i si us poseu a sobre us dona la informació. Ho veieu? En aquest cas a la dosi segona veieu que us posa dosi número 1 de la pauta, pauta arbitrària polio. Algú manualment ha introduït aquesta dosi. En el segon exemple, vosaltres, si us fixeu, és eh, un nadó de, que va néixer al setembre del 2014, un infant en aquest cas, i porta administrades tres dosis de vacuna hexavalent. Però, si vosaltres us fixeu, la primera dosi la té administrada als dos mesos, ho veieu, si us poseu a sobre es veu als dos mesos, i la segona dosi li van administrar als tres mesos, amb un interval de set setmanes i cinc dies. I si us fixeu, a més a més, aquesta dosi li van introduir com a pauta arbitrària, és a dir, el professional sanitari la va inserir manualment aquesta dosi. Per tant, eh, no ha seguit les recomanacions. Què passa? Que si vosaltres us fixeu, sí que us fa una proposta a baix, sí que us torna a fer una proposta de vacunació d'una quarta dosi de vacuna hexavalent, però és més, en aquest cas el professional sanitari el que ha fet és introduir-la manualment com una pauta arbitrària, és a dir, l'ha inserit el, profi, el propi professional, no l'ha creat eh, el mòdul de vacunes. Vale? Això s'ha de tenir molt en compte, us heu de fixar, quan trobeu aquest tipus de propostes, és molt fàcil i ràpid posar-vos a sobre del topet perquè us faciliti la informació del que està fent i de com està calculant el programa. És molt important. Això també ens dona peu a explicar-vos una cosa, que és el període de gràcia. Molta gent ens diu, sí, però és que només han passat 3 dies o 2 dies abans del període recomanat dels dos mesos. Sí, el programa el que no permet és considerar aquest tipus d'excepcions, perquè nosaltres considerem que el període de gràcia és una excepció, no ha de ser la normalitat, i en aquest cas és el professional sanitari el que assumeix les següents dosis. Vale? No és que estigui mal fet del tot, sinó que l'acceptaríem com una dosi administrada dintre del període de gràcia, que són els 3 dies, però eh, el que no podem fer és obrir la programació interna, que tampoc ho permet, fer 3 dies abans dels dos mesos, perquè si no això el que faríem és normalitzar-ho i el que nosaltres volem és que això sigui una excepció, no la normalitat. El tercer exemple, el que veieu és que aquí, en aquest cas, aquest infant porta dosis administrades, però és perquè veieu una mica que quan nosaltres inserim de forma arbitrària certes dosis, el que fa el programa és deixar de calcular normalment i anar a les pautes antigen per antigen de vacuna accelerada. Per això us fa propostes en diferents dates, perquè el càlcul l'ha passat a fer a vacunes amb pauta accelerada perquè és el propi professional el que ha inserit les vacunes en aquest cas. No us ho mostrem, sinó que us diem el resultat directament. En aquest cas, si us fixeu, per veure una, una mica, és que la darrera dosi li van administrar als 5 mesos. Per aquest motiu, si mireu enrere, la proposta us l'ha fet completament diferent perquè no s'ha respectat l'interval entre la segona i la tercera dosi, que hagués estat, la, segons el calendari, als sis mesos. Per últim, aquest exemple us l'hem portat per mostrar un dels dubtes més grans que s'està tenint amb la vacuna de la pneumocòxica 13 valent. En aquest cas, el que no pot fer cap és calcular propostes per anys partits. És a dir, el Departament de Salut ha fet una recomanació de vacunació per tots els infants menors de 12 mesos. Això implica que és a partir dels nascuts d'agost de l'any passat. ECAP no permet internament dir doncs, a partir del mes d'agost dels nascuts calcula amb el nou calendari, sinó que hem d'agafar anys tancats. Per aquest motiu, les propostes les fa a partir dels nascuts a partir de gener del 2016 això no vol dir que vosaltres estigueu administrant una vacuna correctament a un infant menor de 12 mesos que estigui inclòs en el calendari, però en aquest cas l'heu d'administrar vosaltres directament. El que sí que s'ha de fer és, en aquests casos, per exemple, aquest és un infant nascut a l'agost del 2015, és treure la proposta de la segona dosi. Per què? L'heu d'adaptar perquè el programa el que està considerant quan tu li poses una vacuna eh, quan no, ell no la té com a sistemàtica és proposar-te una pauta com si fos de factor de risc. Si us fixeu, si funciona una mica, veieu que aquí en el text, no sé si es veu gaire bé, posa FR. Llavors això vol dir que és una pauta de factor de risc. Per ja anar acabant, el que volíem fer èmfasi és en les bones pràctiques a l'hora d'administrar vacunes. Ja heu vist que molts, molts dels errors que es cometen en, en vacunes bàsicament són o per errors en l'omissió de dosis anteriors, eh, etc etc, o per errors en el registre previ. En aquest cas, el que ens interessa a nosaltres és ressaltar que el que heu de fer és fer una anàmnesi molt acurada abans d'iniciar qualsevol pauta vacunal, eh, valorar i registrar les vacunacions prèvies, això també us genera molts dubtes. Jo puc registrar una vacuna prèvia? Sí, és com quan, quan vosaltres registreu patologies anteriors. Eh, no és que us esteu ni inventant dosis, ni inventant registres, ni dates. Únicament el que heu de fer és registrar i, si voleu, al curs clínic, escriure que el pacient refereix l'administració d'aquelles vacunes. També heu de revisar els diferents sistemes d'informació, ara us ho explicarem una mica. La història clínica compartida a Catalunya és un, una bona eina, una bona eina, perdó, eina que de cara a un futur proper encara millorarà molt la vostra tasca. Valorar les condicions del pacient, és a dir, quan feu el qüestionari prevacunal, són preguntes molt bàsiques abans d'administrar qualsevol vacuna. Complimentar la història clínica, és a dir, eh, no és que sigui un dret del pacient, sinó que és una obligació del professional a escriure i anotar la història clínica a totes aquelles activitats que vosaltres feu i quan tenen relació amb fàrmacs eh, també s'ha de registrar i registrar correctament què vol dir? Vol dir registrar les vacunes que vosaltres administreu però també les que són administrades per altres professionals Sabem que és una tasca feixuga, però s'està treballant per millorar tot aquest sistema i registrar les vacunes que administrem al vostre centre. Llavors, teniu dos sistemes alternatius per cercar informació de la història vacunal dels vostres usuaris. Una seria la història clínica compartida i l'altra seria el vostre sistema propi intern de buscar informació en altres àrees, que seria l'HCCNet, i a totes les pantalles de CAP teniu el botó d'accés a les eines. Si us fixeu en aquesta pantalla, els teniu a dalt a la dreta, els dos botons, junts, lhc 3 queda bastant clar i el del costat seria el de l'ACCNet. Així, a grans trets, eh, el que fa l'HCCnet és buscar la informació d'aquell usuari en altres àrees, en concret de vacunes, i el que heu de fer és anar a altres àmbits, si ho veieu està en vermell, a la primera imatge, ho teniu aquí. Un cop entreu aquí us sortiran els àmbits on aquell usuari eh, té història clínica o té dades o s'ha visitat i el que heu de fer és seleccionar l'àmbit al qual vosaltres voleu rescatar la informació, és a dir, si esteu a Sabadell buscareu el de Granollers i si esteu a Granollers buscareu el de Sabadell. I el que heu de fer és buscar la informació. En aquell moment quan tingueu ja clicat l'àmbit, el que heu de fer és anar a la xeringa, com sempre, que són les vacunes, i seguidament us apareixeran totes aquelles dades que tingui de vacunes en aquella àrea i li heu de dir fer traspàs. A diferència de l'ACC3, el traspàs d'informació amb l'ACCNet és automàtic, és a dir, us traspassarà la informació d'un altre àmbit directament al vostre. El que heu de fer en aquest cas, quan cliqueu traspàs, és clicar tota aquella informació que vosaltres vulgueu traspassar a la vostra història clínica. Li donaríeu el botó verd i automàticament us passaria la informació al vostre sistema. En el cas d'història clínica compartida, heu d'anar al botó corresponent i heu d'anar a tractaments, eh, perdó, a dades assistencials, un cop a dades assistencials heu de clicar immunitzacions, es veu molt petit, però si entreu podeu veure, i en aquest cas eh, és una mica més feixuc el traspàs d'informació perquè s'ha de fer manual. No podeu fer el traspàs automàtic de la informació que consti d'altres entitats proveïdores d'aquest sistema a l'ECAP. Per tant, el que heu de fer és apuntar aquella informació i traspassar-la manualment al vostre sistema. Si cliqueu a sobre dels antígens us donarà informació de la data d'administració, el producte farmacèutic, el centre on s'administra, la unitat proveïdora, etc etc. Llavors, per últim i per acabar, de forma molt ràpida, durant el mes de setembre s'han introduït millores eh, en el mòdul de vacunes de CAP, i una d'elles és una que donava molts errors precisament de càlcul i de càlcul de noves propostes i de vacunes a administrar eh, seguides. És a dir, el que s'ha fet és, el que havíeu de fer normalment vosaltres era entrar i clicar càlcul de calendari cada vegada que volíeu que recalculés el calendari i el que us dèiem nosaltres era sempre que entreu calculeu calendari, perquè així s'actualitzaran les dades en funció del que us hem dit l'edat, dosis administrades, etc etc. Aquí, com ens trobàvem amb molts errors, el que es va decidir és que es posaria el càlcul automàtic en el moment que vosaltres intenteu administrar una vacuna. Per què? Per evitar errors. És a dir, en el moment que vosaltres intenteu administrar una vacuna, automàticament el sistema recalcularà el calendari i us mostrarà les noves propostes. Que esteu d'acord? Seguiu amb l'administració, però així s'evita una mica que la gent no actualitzi els calendaris cada vegada que anava a administrar una vacuna. Llavors, una cosa molt demandada era que vosaltres abans eh, podíeu, quan volíeu registrar o administrar dosis, el que feu era clicàveu tota la línia, si us fixeu aquí es, ve, es veu una mica petit, clicàveu i quan anàveu al següent pas a administrar, us seguia mantenint les vostres propostes. Però, a diferència de registrades en el qual vosaltres, si volíeu registrar, havíeu de primer clicar les vacunes i després registrar. Ara, si vosaltres seleccioneu la llista, un, centre que un, un pacient que s'ha administrat una vacuna en un centre extern i la voleu registrar, si cliqueu la, la proposta i aneu a registrar, us farà el mateix que administrades. És a dir, us conservarà aquella informació que que vosaltres heu seleccionat anteriorment. És per millorar una mica i agilitzar el sistema. Després, el que teniu és canvi de data de proposta de dosis en un grup d'antígens. És una mica posar en relleu i treure un botó fora, no és res més que això. Vosaltres abans, per canviar un, la proposta d'una data, el que havíeu de fer era clicar el topet, clicàveu al topet i us ficàveu a dintre i amb el botó dret se us obria el desplegament i podíeu canviar, modificar la data. Ara l'únic que hem fet és treure el botó a fora per fer-lo més evident i més fàcil. És a dir, ara si seleccioneu les vacunes proposades i li dieu canviar data, us passarà exactament a la mateixa pantalla però sense necessitat de posar-vos a sobre i seleccionar i fer el canvi, sinó que s'ha tret un botó a fora per millorar l'accessibilitat. I per últim, i per anar acabant ja, el que s'ha fet també és introduir la visualització de les immunoglobulines eh, administrades. Fins ara vosaltres veieu les vacunes sistemàtiques, veieu altres vacunes i ara sota, si l'usuari té vacunes, eh, ai, perdó, immunoglobulines administrades, també ho veureu, o sigui, és més, més accessible visualment. L'altra cosa que s'ha fet és ressaltar el botó perquè sigui més visible de eh, calendaris anul·lats per aquells pacients en el qual s'hagi hagut d'anul·lar un calendari anterior perquè s'hagi de tornar a reiniciar la vacunació. I per últim, l'opció en el, en el usuari, els usuaris de RUP, eh, en el rol de RUP, de tirar enrere una anul·lació d'un calendari. És a dir, un, un, un professional tira enrere un calendari vacunal, anul·la un calendari, en aquell moment ja no es podia fer res perquè quedava anul·lat, però ara ja eh, es podrà anul·lar, però únicament els que tenen rol de RUP. I en principi ja està tot. Vale, preguntes. Una.